кошунаны тандабайт жана билайн компаниясы сериалдын соңку серияларына карата чоң конкурс уюштурат башкы белек смартфон шарттары жөп жөнөкөй болгону үй бүлөңүз менен сүрөткө түшүп инстаграм баракчаңызга киргизесиз сүрөттүн алдына үй бүлөңүз жөнүндө кызыктуу окуя жазыңыз кошуна менен бирге деген хэштегин жазып билайн кыргызстан жана кошуна тв баракчаларын белгилеңиз сөзсүз түрдө ушул эки баракчага да катталууңуз шарт болду ал эми биздин калыстар кимдин окуясы эң кызыктуу экенин карап ошол катышуучуларды конкурстун кийинки этабына өткөрөт ал жөнүндө биз он төртүнчү февраль күнү жарыялайбыз барлығыңыздарға игілік сен ұққандай қылды не қылып романтика жасап алло алло саламатсызбы биз жаңы айти компаниябыз бізге сиздин номериңизди берген жакшы программист деп саламатсызбы чоң рахмат бирок азыр колумда кичинекей балам бар эле эгерде үйдөн отуруп иштегенге мүмкүнчүлүк берсеңиздер аябай жакшы болмок албетте биз негизи эле онлайн иштейбиз сизге тапшырмалар жиберип турабыз анан сиз срок жиберип турсаңыз эле жыйынтыгын ошо бизге жетишет макул чоң рахмат көрүшкөнчө сизге рахмат байланышабыз анда эртең обедтерге келбейинби сөйлештік әділет менде сон жаңалық бар сен бірінші айт мені бір чоң айти компанияға чакырышты үйде отырып, иштей берсем болот экен а мени шақырбады чакырбадыбы бір проект режиссировать этип берсін деп а эмне анча бактылуусуңар же ата эне болгонуңарды сездиңерби мам мени бір чоң айти компанияга чакырышты адилетти да жумушка чакырышыптыр <laughs> азаматсыңар алтындарым құттықтаймын неме илгери мени деле телевизордон көрсөткөн ой коюңузчу ата чын тиги кошунанын үйү өрттөнүп кеткенде интервью бергем да мен чака чака Э, бүгін қыздар сәлін алып кетші мектептен э э пожалуйста мақұл э, эми анан үйгө канчада келесіңдер мен мектептен кийин кайра салонго барам иштер көп анан банкка да кириш керек кредит төленбеу. а все анда мен кеттим э алло алло саламатсыз ба сіз эмир жусупбековдун мамасы боласыз ба? Ауа, бұл кім? Біз мектептен чалып жатабыз сарсана болбоңуз болгону балаңыз мушташып кетиптир эмир кандай жакшы элеби ооба жакшы срочно келип калыңыз макул азыр келе калам эй күтөбүз рахмат Gelip ne? Gelip. алып шыққандай болдым еле же ұмытып қалды точно ұмытып қалдым мен аны қыздар мен азыр банкқа барам анан банктан шығып алып қыздарымды алып анан қарай келем э мақұл мақұл ооба ой есімде э киноға бармақпыз ооба қойшы шалбай тұрчу жарым саат, бір сағаттан кейін мен саған өзім чалам. мхм мақұл жолдошым жақсы болып қанталайсыздар білесіз бе егер башқа нәрсе бола отырған болса мен сізге жардам бербейт элем да рахмат рахмат сіздерді түсінемін эми главное силер жарашып эле кетсеңер болды о буюрса азыр келсе аракет қылып көрөм го эми мындай кылалы мен анда эмирди чакырып келейин ә сіздер отырып тұрыңыздар жонды ешік бекіліп қалады э, қандай деп? еме ал өздері бейді. сыртынан бекілмеді ой екі жұма олды. мастерді шақырсақ келбейді оңдап берсін десек хорошо ай гүл пүл бар ма бар и гүл гүл бар а пүл да бар жақсы алло и ой эмне олдым. эми <laughs> ошону таба албай айтасың ба жана и ошонун үстүнө койгом и эми карасаң жакшылап эле эмир эмне болуп кетти ким менен мушташтың эч ким менен Билайн компаниясы өлкө боюнча интернеттин сапатын жакшыртты эми сиз сүйүктүү сериалыңызды жогорку сапатта көрө аласыз күтүүсүз жана тоскоолдуксуз жок эже биз айлык жөнүндө сурайлы дегенбиз бүгүн алсак болобу азыр ти акчанын баарын кредитке төлөп койдум да үйдө квартирага чогулткан акчам бар эртең ошондон алып бөлүп берейин эй чыдап тургула хорошо макул мейлиңиз рахмат апа биздин өзүбүз үйүбүз болобу буюрса балам бирок атабызга айтпай туралычы э ошо а дианам эмне деди дебейсиңерби диана романтика жаса дейді. романтика мен романтиканын рысын да билбейм андан башка бир нерсе керек болуп атат эмне буга романтика жасап көргөн емеспін. белең ой жок ай кайдагы романтика курчакын десе мына диана да ушинткен диана да ушинткен диананын сөздөрү кыскасы Қысқасы байке сиз эми улуураагысыз тажрыйба көбүрөөк опыт море бир кеңеш айтыңызчы мага бұл аялдардан кешірім сұраған жағынан ешкімді алдыға салдырмаймын о ұсыл керек та маған и шу ілгері жас кезде бір қызды танып алдым ептеп қайтып кешірім сұраймын деп сахнаға гитараменен шығып ордадым эми мен қан темина елдер иіліп жатады көздері стамшы шолоқ сүйөрүм билбедима дегенде музыка кетеді Düşümde sen de dima. Sen de di... El bak, uuu, olacağım. Anan <laughs> teyze sözüm А дайбір жолы болсо бир кызга казак кетирип коюп аркасынан барганга катышам жок велосипед менен ушул жактан көлгө кетпедим ана а дайбирөндө болсо ушу кечирим сурайын деп барып байыр үйгө кете албай калып таң атканча талаада бир кыз менен калып калып атпаймынбы сен мамаң менен анда тааныша элек болчумун ага чейин болчумун таң атқан менен карта тыштық уттум да эртеси күнү ошол акчаны алдым да такси менен биринчиден кайра кетпедим эй мына биздин убакта ушундай деген ушундай болчу ана азыр силер телефонду алып анан привет как дела где встретимся спасибо болуп туруп эле герой болуп атпайсың мына биздин убакта подвигтер ушундай болчу так кыдырбай аке биринчиден гитара ойногонду билбейм эминен кантим деп ырза албайм экинчиден велосипедим жок үчүнчүдөн жака көлдө эмес биринчиден биздин убакта заман башка болчу экинчиден биздин убакта сүйүү таза болчу силердин убакта барбы жокпу билбейм даже төртүнчүдөн уже телевизордо ufc башталып атат а мен сени менен башымды орта отурам бешинчиден до свидания досум омин чай ичпейсизби ата ичтим э жома негизи мунун баары кереги жок короче мындай кыласың элестет жака аябай бир кооз көйнөк кийип алып туруп үйгө келет жерде толтура розалар чачылып турат анан кийин жака түптүс мындай мощный көйнөгү менен басып келип туруп анан кийин шамал урганда чачы өрүлө желбирейт мындай. эй үйдө кайдагы шамал жок токтоп турсаң уксаң анан кийин чачы желбирегенден кийин түп түз басып баратканда бир маалда астынан бир арыстан чыгат э уга турчу арыстанды кайкан табам эй жок сенсиң арыстан сен а а арыстан менмин и арыстандын кийимин кайкан табам э ой кийими кереги жок голый болом на все символический дебейсиңби анан кийин арыстан болуп туруп сен болсо мындай мощный өзүңдүн классический свадьбага кийген костюмуңду киесиң дагы жака астына келип туруп тизеге туруп туруп оу жака мени кечирчи мен чоң катачылык кетириптирмин бирок мен өз күнөөмдү актаганга даярмын ажака болсо сен менден кечке кечирим сурайсың ой түнү менен кечирим сураганга даярмын э э андан аркысын айтпай эле кой андан аркысын мен сопсонум билем аны мага эле кой жок бирок ошондой кылсаң жака сени точно кечирет точно точно берчи бешти красавчик аябай берилип айтып бердиң го мага бир да жолу андай нерселерди кылган эмес баарын эле жакшы билет турбайсың жок эме мека токтосоң э, ажик ажик арстан арстан азыр мека токтосоң э мейли ким атат ошондо жакшы тургула эй өткөн күндөр эсиңиздеби өзгөчө жазды күтүп бакытка бөлөнөр элек кыялдар дүйнөсүндө балкыйт элек тердегиче ойноп суукка урунуп калсак мээримге чөмүлүп айыгар элек суук тийүүнүн жана сасык тумоонун алгачкы белгилери байкалганда балалыгыбызды эскертип турган звездочканы эстеңиз ооругум келбейт звездочка ооруп калуу бул убакытты уттуруу стен қайра сенсің бе қылғаның ұшуы? Диана, просто сөйлесейін дегім алдағандан тажаған жоқсың ба сөйлесейлікші диана болды чү түсінікті жолау диана жолау абай диана диана диана диана еш нәрсең диана барын түсіндіремін диана қаталарымды мойныма аламын ошо қаталарымды оңдап диана пожалуйста диана еш ташсаң Диана! Тұрылы. Сен мұндай жаман мамилеге татықты емессің. Жіндедей олсам э, Келес адай алып түрсен. Бірақ мен сені дағыра өм, Диана. бұл жақта болса болсо балам апаңды күнүгө күтчүмүн университеттен чыгып маршруткага отурганын карап отурчумун дагы анан кеткенден кийин анан кетчүмүн кышында дагыбы кышында дагы бияка отуруп турбайлы баягы ресторанда окуйсуң деп <gasps> албетте ал эстен чыкпайт го эх ошол кездер кайра кайтып келгенде чын эле өзүң жазадыңбы ооба жеп көрсүн сонун күндөр болчу э <laughs> жок сонун эмес эмнеге анда мен жок болчумун да <laughs> үй жаным <laughs> сен жок болсоң кантет элекпиз Сәр азға отурлачы э мен келем азыр атаң каяка баратат билбейм все чечтим өзүм эле youtube видеолору эң ылайыксыз учурда токтоп кала ылдамдык сизди канааттандырбай жатабы биз интернет ылдамдыгын жогорулаттык видеолорду күчтүү интернет менен көрүңүз үй бүлөңүз менен үзгүлтүксүз баарлашыңыз билайндын жогорку ылдамдыктагы 4g интернетин колдонуңуз атам келатат а бул кичинекей комплимент сүйүктүү атадан анан сүйүктүү күйөөдөн ура мен жакшы көргөн картошкам үйдөн жасап келгем атайын баягы фирменный картошкам жейсиңби да мен ачып берем вкусно экен <laughs> Добрый вечер. Можно шнелтін дауға. Атаңмен Атаң деп жолышқан. Соның кем бе? Жаршат кем? Да. Жеп Жан, мен саға бір мага турмушка чыкчы абай сен өзгөрүлүп баратканыңды көрүп атам бирок мен сени дагы эле кечире элекмин сен кеткенден бери мен дагы өзгөрүлдүм мурда сага аябай жиним келип сени көрө албай сени менен сүйлөшкүм келбей калган керек болсо эмирчикти сага жолотпой деп чечкем бирок балабызга ата керек эмирчик сени аябай жакшы көрөт кайрадан баштап көрбөйлүбү да бир возможность берчи мага биз мен мен мұрын құдай үй бүлө кылам мұрын құдай болуп болып сен мен эмирчик болуп Диан. абай давай <coughs> биринчиден жакшы достордон бололу анан ананчы анан көрөбүз de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primarosa, por estar siempre aquí. Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te қырдан білмейін өмірді ойлап тем более балаға жаман влиять етеді нормально нұқты олсын да Oh, oh, oh. Morning. Мека, балауызға бір ай болу лектен о даже. Қайсы сейілдеме, қай еңер? Адик, жөнчү жыл эле кийинтим го тем более балабызга таза аба пайдалуу мека кырк күн ичинде баланы эч жака чыгарса болбойт айтып коюңузчу ата ата ой балам неле коркуп атасың кичинекей балага деген таза аба керек анын үстіне э, Мека да канчадан бери үйде отурат дем алсын да эшикке чыгып ары бер бул сага пингвин эмес да апа айтып коюңузчу баланы эч жака чыгарса болбойт ой айланайын әділет менің башым орып атады. ой шығып келгіле еш зияны жоқ сен де барып шамалдап келші мам сіз деле жүрбөйсүзбү бі? жоқ балам өзүңөр эле бара бергиле мен кичине жата тұрайыншы макул анда мен дағы барам жүр жүр тияктан колясканы алып чыксаң сен бутуңду кийип ал ертең адамдықындай болып қалыптыр <laughs> жарқына үйден эле угуп сала элекпиз сени сен белең е э, мен сага айтпадым біле ей э? бошсың деп бошсың чоңғыс алмадан алматыдан бир килограмм таппай қойғаншы сұранышы сен бірінші жарқынайға чалып рұқсат сұрап қойсаң болмақ өзің акчаңы алып отқан жоқсың туурабы <laughs> гелэми мындай кыласың сен мага тийишпейсиң а мен сага тетигил жерден кроссфорд сканворд алып берем эми охранниктерге жагат го <laughs> такжама сен баяғыда салонды ким талқылағанын білесің да и ким мен білгем ангель сен ешексің да мен работаю білесің не үшін емне үшін анткени сен жарқынайға татыктуу эмессиң сондай болгон сен кичинекей кезде мен саған айтпадым ба а сен қорқасың ну әлия қарашы тәтті ұйқыменен ұйықтап жатады жақты прогулка просто по любому переживать ете береді екен да ей ол үй күйіп отпай ей бұл жомаменен жақан үй ғой мам мен емес біле әділет оят мен өзім барамын әділет Adlet! Adlet de! Mam gördünüz mü? Mam çıktı. Başlarına var çakırdılar. Mam. Ata! Ata! бар бүтін болып кетіп тұр үйдеңізде шалмай қойшы әділет шақырмаңарды әділет қана сарсан ол шило ол жақсы ол қазір әділет алып қазір 뭐야 그것도 죽네 빡치네 뭐야 스님 예수님의 나빠 망가서 сені менен бірде болып кетсе не болот мен уже бір жолы апамды жоғалтқам екінші жолы ушундай болсо өзүмдү кечирме эмесмин Бәке, бәке тұрыңыз, бәке. Бәке тұрыңыз. Бәкесі қазір суап күлі ғой. үйү күйүп биздин квартираларга да өтүп кетти романтик болғанда жак сені майламайын келіп қалдым мен мушташ деяқта аяқта қыздарым ғана жак жак мен кешіріп қойшы өшіріп атамын аяқты біреу өшіріп атамын жак бірдеме де ішіп жеді ажыраша алшы Thank you. Bir hüzünde gördüm beni Şen Bey Bu tübölük sezimde oh, Dün, dün boyu uğdavaya simde Gitmeysen